السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما أطلقنا الفيديو اللي كان فيه التصويت على المشاركة في مسابقة زراعة ال Carolina Reaper في الفلة ال Carolina Reaper ما شاء الله الكثير تفاعل والكثير صوت انه يبغى يشارك في هذا الفيديو آه، ان شاء الله راح نطلق التسجيل فراح يكون في رابط في وصف الفيديو اسفل الفيديو آه، لتنزيل الاستمارة للي حابين يشاركون واللي صوتوا انه يبغون يشاركون آه، يجب آه، تنزيل آه، الاستمارة من الرابط اللي موجود في في وصف الفيديو ملء الاستمارة وتوقيعها وياخذونها ويودونها إلى مقر المبادرة الوطنية لتطوير القطاع الزراعي اللي صاير اللي صاير مقرهم في منطقة السيف آه، ممكن نبحث في في جوجل جوجل مابس يعطينا المقر وناخذ الاستمارة هناك لما نسلم الاستمارة على طول راح إن شاء الله نحصل البذور طبعا الكمية من البذور محدودة ف اللي مثل ما نقول من سبق لبق آه، ما نضمن ان الكل يحصل بذور ولكن احنا حاولنا ان نطلب كميه آه، جيده من البذور ومثل ما ذكرت هذه بذور ما تنباع بكميات كبيره فاحنا حاولنا ان نحصل كميه منها فاتمنى ان اللي حاب يشارك يسجل بسرعه ويقدم استمارته ويستلم البذور بعض التذكير على بعض الامور المسابقه للاعمار من 14 فما فوق مفتوحه للهواة والمزارعين المحترفين واتمنى من الهواة انه يشاركون ايضا آه هذه فرصه جيده لهم في ثلاث فئات مثل ما ذكرنا اللي هي اكبر نبته في آه اصيص 15 لتر اكبر محصول الفئه الثانيه اللي هي اكبر محصول ما في عليها قيود من ناحيه حجم الاصيص والفئه الثالثه اللي هي آه، اكبر ثمر كارولاينا ريبر الشروط مذكوره في الاستماره واللي ما واللي حابب يشوف تفصيل اكثر على الشروط مره ثانيه يرجع للفيديو اللي نشرناه اول مره موجود عندكم وراح يطلع عندكم رابط ايضا حق الفيديو نصيحه بسيطه مني بالذات للهواة اللي حابين يشاركون وخبرتهم خلينا نقول محدوده شوي في زراعه الفلفل البذر يكون في بدايه شهر تسعة واللي حاب يعرف تفاصيل اكثر عن طريقه زراعه الفلفل والطريقه اللي انا استخدمها راح ايضا يطلع عندكم الرابط حق آه، الفيديو اللي فيه آه، الفيديو المتكامل عن زراعه الفلفل فممكن نرجع ونشوف الفيديو وناخذ تفاصيل وافكار على اساس اللي نبغي نزرعه. ايضا انصح بالذات الهواة ان نبتدي نشوف المواد اللي نبغي نستخدمها في المسابقه ونبتدي نشتريها حتى لو من الحين ونخليها عندنا مثلا من حجم الاصيص 15 لتر من التربه من الاسمده من آه، المبيدات اللي نبغي نستخدمها هذه آه، نحاول ان نشتريها في نقطه مهمه ايضا لازم اتكلم عنها وافصلها واتمنى ان الكل يكون ياخذها بجديه ويحرص عليها في نقطه مذكوره في الاستماره اللي هي استخدام المبيدات اللي راح يستخدم مبيدات عضويه ما في اي مشكله مثل زيت النيم او محلول الصابون هذه ما عنده اي مشكله آه، في هذه النقطة ولكن بالذات المزارعين التجاريين أو المزارعين اللي يزرعون بشكل كبير واللي يستخدمون مبيدات كيماوية أو أي حتى الهواة اللي راح يستخدمون مبيدات كيماوية في المسابقة احنا راح بعد التحكيم وبعد النتائج راح نفتح المجال لل آه، للمشاركين أن يبيعون الثمر أو حتى البذور اللي ينتجونها من نباتاتهم آه، لأن مثل ما ذكرنا أنه ممكن في ثمر انقطف قبل التحكيم فهذه ممكن نجففه أو نبيعه أو نبيع البذور منه هاي شيء راجع للمشاركين آه، ولكن حتى الثمر اللي يقطف أثناء التحكيم ممكن ينباع النقطة اللي حابة أبينها اللي راح يستخدم مبيدات كيماوية اللي فيها مثل ما يقولون فترة تحريم أو فترة أنه بعد الرش ثلاثة أشهر الثمر ما يؤكل أو من فترة التزهير ثلاثة أشهر أو كذا هذه الثمر أو النباتات اللي راح تنرش بهذه المبيدات أرجو من المزارعين أو المشاركين أو الهواة ياخذون الحذر أنه ما تنباع هذه الثمار وتكون نتعامل بشكل مسؤول لأن هذه صحة الناس وما نبغي ننقل امراض ونسبب مشاكل للناس بهذه الطريقه ان احنا آه، نرش في فتره يكون في ثمر او يكون في تزهير فاثر هذه المواد الكيماويه يبقى وممكن ياثر على صحه الناس فارجوكم اللي راح يستخدم مبيدات كيماويه يحرص على تاريخ او فتره آه، رش الماء النبته بالمبيدات وانه ما تاثر على الثمر واذا تاثرت اذا دخلت في فتره التزهير او التثمير رجاء منكم هذه الثمر ما ينباع لأنه راح يسبب خطورة على صحة الناس فأرجوكم أخذوا هذا الموضوع على محمل جد لأن صحة الناس ما هي بلعبة وما نبي نأثر على صحة أحد فأرجوكم خلوا هذه النقطة في بالكم مثل ما ذكرنا في الفيديو الأولي راح تستلمون خمس بذور كل مشارك راح يحصل خمس بذور نصيحتي لكم زرعوا البذور كلها على أساس تعطون روحكم أكثر فرصة أن تحصلون نباتات آه، يعني خمس نباتات على الاقل ان تقدرون تقيسون منها اي وحده تبون تشاركون فيها واي وحده ما تبون تشاركون فيها واي وحده نموها اقوى واي وحده تزهيرها اقوى او كذا او ايا كان يعني ولكن ما اروح اخذ خمس بذور وازرع بذره واحده اعطي روحي الفرصه ان انا آه، انجح وافوز بالمسابقه بنبتات آه، يعني من شهر تسعة إلى شهر ثلاثة ما ندري ايش يصير ممكن تصيبني إصابة حشرات إصابات فطرية لا قدر الله أو شيء ولكن نعطي روحنا الفرصة فأتمنى للكل التوفيق وأن الكل يشارك في هذه المسابقة آه، التسجيل راح يكون لفترة محدودة راح نخليه لتقريبا فترة شهر أو إلى نفاذ البذور ففي ناس ممكن بعد فترة أن تروح تقدم أوراقها وما تحصل بذور لأن مثل ما ذكرت البذور كمية محدودة آه، المسابقة راح تصير إن شاء الله في شهر ثلاثة وراح نعلن عنها أيضا بفيديو ثاني بالتاريخ بالضبط وراح نخبركم إن شاء الله بالتفاصيل مع الوقت إن شاء الله فأتمنى أن تشاركون آه، واشوفكم ان شاء الله في المسابقه واتمنى للكل التوفيق واعتذر من المتابعين والمشاهدين في الدول الثانيه المسابقه محصوره على المتواجدين في البحرين آه، مستقبليا الله العالم ممكن تنفتح ولكن في هذه المرة لأول مرة تكون محصورة في البحرين فأتمنى للكل التوفيق وأتمنى أن تنزلون الاستمارة وتبتدون التسجيل بأسرع وقت ممكن وبتوفيق للكل إن شاء الله في أمان الله